Say I don't Say I don't तो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहा हम कहा तू जहाँ मैं वहाँ संग संग यूं चलो तेरे जैसे तेरा आसमां कभी है सावन सावन सा क्यों ना लागे मितना मित्रा धूप लेके जो गया है मित्रा